عليكم ورحمة الله وبركاته ውድና የተከበራችሁ የለሚ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታይ እህት ወንድሞቼ እንደምናችሁልኝ በያላችሁበት በአለም ዳርቻ ሁሉ አላህ ይጠብቃችሁ። የአላህ ሰላምና እዝነት በእናንተ ላይ ይሁን። በቅንነት ወደ ለሚ YouTube እየገባችሁ subscribe አድርጉ። በጣም አድርጌ ወዳችኋለሁ። ኑሩልኝ እላለሁኝ። ሀገራችንንም አለምን ሁሉ ሰላም ያድርግልን እና እንዴት ናችሁ? እንዴት ነው ሮመዳን? እንዴት አድርጎ ይዟችኋል? ወላሂ በጣም ደስ ይላል። እንደ ቀላል ነገር ሮመዳን ዛሬ አራት ቀን ቀኑ እንትን አጠናቀቀ ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ቀኑ በጣም ይሮጣል። በጣም የሚሮጠው ቀኑ በነገራችን ላይ እና ውዶችዬ ስራ እንደሚበዛ ቃለሁኝ። እኔ ደግሞ እኛ ጋር አልሐምዱሊላህ ስራ የሮመዳን እንደ ሮመዳን እንደ ስሙ ያህል ስራ ብዙም አይበዛም እኛ ጋር ማለት ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። ግን ሌላው ቦታ ስራ በጣም ይበዛባችኋል። እኔ በፊት የምሰራበት ቤት ማለት ነው ከዛ እንደዚህ ነበር የሚደረደረው። በቃ ልክ ያለ አይደለ ይሄ መስመር የሆነ መኪና የመኪና አይደለ መኪና መንገድ በቃ የሆነ ችግር ሲፈጠር እኮ ወይ መኪናዎች ሲጋጩ መኪናዎች እንትን ይላሉ። ትራፊክ እንዲያስቆመው መኪና ድርድር ነው የሚለው እና እቃው ደግሞ ይሄ ትላልቅ ምናምን ነገር ነበረ። ውይ በጣም ምናምን ይዘገነ እውነቴን ነው የምነግራችሁ። ድካሙ እንዴት እንዴት ያደረገን ነበር። ግን እዚህ ቤት አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አምና ሮሞዳን ላይ በነገራችን ላይ ታመን ነበር። ሰውዬም ታሞ ነበረ። እኔም ሴትዬም ደግሞ ነፍሰ ጡር ነበረች። በዛ ላይ ታማ ነበረ። የሰውዬ እናት ታማ ነበረ። ኧረ እንዲሁ ጠብን ያልነው ጨርሰን ማለት ነው። እና ሮመዳን እስከ 15 ቀን ድረስ ምግብ አልተሰራም እኛ ቤት ማለት ነው። የሴትዬ ጓደኛ አላህ ጀዛዋን ይክፈላት እና የሰውዬ የወንድሙ ሚስት ምግብ እያመጣች ነው እንትን ያለው ሰውዬ ታሞ ኮሮና ታሞ በኃይለኛው ሆስፒታል ነው የገባው እሱ ማለት ነው ሰውዬ ሆስፒታል ገብቷል። ሴትዮ ደግሞ ያው የባሏ በጣም በባሏ በኩል በጣም ጭንቀትም ይዟታል፣ እሷም አሟታል። ኮሮና አይደለም የሷ የሆነ ዝም ብሎ አይደለ ህመም ነው ዝም ብሎ። እኔም ደግሞ ይሄ ወገቤን ምናምን በጣም እንዲሁም በነገራችን ላይ ሶስት ቀን ሙሉ ጀርባ ይሄ እኔ ደግሞ ጀርባዬን ነበር የሚያመኝ። እኔ እንደው አላህ አዝኖልኝ ኮሮናን እንደ ቀለል አድርጎልኝ ነው መሰለኝ። ግን ወላሂ አለሁ አለም እንትን ጀርባዬን በጣም ልክ ቁርጥ እንደ ቁርጥማን ታውቃላችሁ፣ እንደ ነገ ቁርጥም ቁርጥምጥምጥም ወላሂ ነው የምላችሁ። ሶላት ቁጭ ብዬ ነው የሰገድኩት። ቁጭ ብዬ መቆም አቅቶኝ እንዲ ጎንበስ ማለት ሁሉ አቅቶኝ ማለት ነው። በጣም ያምናው ረመዳን በጣም ከባድ ከዱንያ ወደ በአጭር ጊዜ ወደ ወደ የማይቀር ሞት እዚህም አረቦች ታውቃላችሁ፣ ልጆቻቸው በልጆቻቸው የመጣ ነገር እንትን ላይ አይሉም። በነገራችሁ ላይ ልጁ የስምንት ወር ነው። አምስት ልጆች ነው ያሉት እኛ ቤት የ11 አመት እና የ11 የ9 ተኩል የ6 አመት በጣም ሩጬ ነው። በጣም ነው የሚሄደው እና የ6 አመት ከዛ የ3 አመት ከዛ ደግሞ የስምንት ወር ናቸው እና ይሄ የ8 ወሩ አይታችሁታል። ቆይ ይሄ በዚህ ላይ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እያለ በጣም ባለጌ ነው ይሄ ነገር። ይሄ እንትን እሱ የተቀመጠበት ከደረጃ ላይ አንድ ቀን እኔ ይዤው እንግዲህ አመቶ ነበርና ሴትዮዋ ጎንን እስከዚህ እስከ እንትኑ እነሱ እዛ ወሬያቸውን <laughs> ሲያወሩ እሱ ሄዶ በእንትን ሶስት ደረጃዎች ናቸው ወደ ኩሽና የሚያስኬደውን ያንን ወርዶ ይሄ እስከንትኑ ወድቆ ማለት ነው። ደግነቱ ስብሓናላህ አላህ ይጠብቀዋል። ይሄን ልጅ እንዲ አላህም ለእኔ እያዘነው መሰል እና በቃ ጭንቅላቱን ግቡ አድርጎ መታው መሬቱ ዞልያ እንኳን የለውም። የሚገርማችሁ ነገር እና አንድ ቀን ደግሞ በር ከፍቼ በር ከፈትኩኝ። መርያም መርያም የመርያም አንድ ቀን ደግሞ በር ከፍቼ እቃ ላመጣ ከመኪና እንደዚሁ በሩም ደግሞ እንደዚሁ ደረጃ አለው። ልክ የቤቱን በር ክፍት ስታደርጉት አራት ደረጃዎች አሉት። ከዛ ምሳ እየበሉ እነሱ አሁንም ዝንት ላይ ተቀምጧል። ወላካስ ውጭ ወጥቷል። እኔ ልክ ቃንጥቼ ምልስ ስል እንዲሁ እንዲሁ ሄዶ እንደበዛ በጭንቅላቱ ትክል አለ። የዛለታ በአፍንጫው ደም መጣ፣ በሁለቱም አፍንጫው ደም መጣ። እዚህ ላይ እንትን ይሄው ሰማያዊ ነገር አለ ብሉ ነገር ሆነ። እዚህ ላይ አይኑ እዛ አፍንጫው ላይ ማለት ነው። በጣም ነው የመታው ግን ወይኔ ህፃን ልጆች ሲወድቁ እኮ እንትን ነው አንደኛ paralyze ይሆናሉ። ብዙ ጊዜ እኔ አላህ አላህ ይጠብቀኝ ወዲያ አላህ ጠብቆኝ ነው አላህ ጠብቆኝ ነው እንጂ በጣም ከባድ ነው። ልጅ ያለበት ቤት ው ብስሚላህ እና ለዛ ነው እላችኋለሁ ወገኖቼ። እና በጣም ታምሜ ነበረ አምና ሮመዳን ያጎቴ ልጅ ሳኡዲ አረቢያ ነበረ። አላህ ይርሐመው፣ አላህ ይዘንለት። እንዴት ሆንሽ እያለ ይጠይቀኝ ነበረ። የሚገርማችሁ ነገር ሮመዳን ወጥቶ ሮመዳን ባለቀ በሶስተኛ ወር ይሁን በአራተኛ ወር በድንገት ማለት ነው ከሚሰራበት ይሄ እንስሳዎችን ይሄ ያለ በረሃ ውስጥ ነበር የሚሰራው ማለት ይሄ ግመል ምናምን ማለት ነው። እዛ በረሃ ውስጥ ነበር የሚሰራው። ከሱ ስራ ከሰውየው ጋር አልተስማሙ። ተነስቶ እንትንም forged መንጃ ፍቃድ ማውጣት ይቻላል መሰለኝ ሳውዲ አውጥቶ ከዛ የሆነ በ company መኪና እንትን ውስጥ ገባ። መኪና ሹፍርና ማለት ነው መንዳት ማለት ነው። እና ልምዱ አለኝ ምናምን ነገር አለኝ። والله ነው የምላችሁ። سبحان الله ግን የሰው ልጅ መጥፊያውን ለካ እንደው ያቺ መኪና የሱ መጥፊያ ሆነች። እንደው አንድ ወር እንኳን ሆኖ ደሞዙን እንኳን አልተቀበለም። ወር ሊሞላው almost 8 28 ቀን ተቀምጦ ነው። ከዛ record እናደርጋለን። እንዴት ነህ? ሰላም ነህ ወይ ባለቤቱም አለች እዛ ነች እና እንዴት ነህ ምናምን እያልኩትኝ record ያደርግልኛል። እኔም record ያደርግለት ነበረ። ደግሞ ጥሩ ሰው በነገራችን ለዚህ ምድር ላይ አይቆይም። በጣም ጥሩ ልጅ ነበረ። እኔ በጣም ነበር የምወደው ማለት ነው። ከልጅነት ጀምሬ ከአባቴ ዘመዶች እሱን በጣም ወደዋለሁ። በጣም ማለት ነው። በቃ እኔ እንጃ የሆነ የምወደው ደግሞ የሆነ ልጆች ሲመቱኝ አንዴ ከትምህርት ቤት ስመለስ ያን አይቶ አግዞ ይመታልኛል እና የሚመታሽን ሰው ንገሪኝ ይለኝ ነበረ። እንዲሁም ጥሩ ልጁ ደግሞ ጥሩ ልጅ ነው። በጣም ጥሩ ጨዋ ልጅ ነበረ። አላህ ይራህመው፣ አላህ ይዘንለት፣ አላህ ይዘንለት። ምንም ማድረግ አይቻልም። የዛሬ አመት በህይወት ነበረ ግን ያው ከዛ ወላሂ እንደ 27 ቀን ቢሆነው ነው ወይም 26 ቀን እንደዚህ ነገር ከነኝ ከ26 ከ27 ከ28 ከሶስቶቹ አንዱን ቀን ነው የሆነው የዛ መኪና ላይ ወር ሊሞላ ትንሽ ቀን ነው የቀሩት ማለት ነውና ከዛ በመኪና የሆነ record መጣልኝ። እኔ ደግሞ እሱ መስሎኛል። የዛ ጊዜ ደግሞ ስራ busy ሁኛ አላደመጥኩትም። ልክ ስከፍተው የሆነ በንጋሊ ያው በንጋሊ ይሁን ፓኪስታን ይሁን ያው ቋንቋቸው በአረበኛ ሲያወሩ ማለት ነው እንደዚህ መኪና ተገልብጦበታል ማን የሚሉት ሆስፒታል ገብቷል አለኝ። እኔ እንዲሁ ወላሂ በጣም ደነገጥኩኝ። ግን እንዲህ ይሞታል ብዬ አላሰብኩም። ሱብሃናላ። ከዛ እዛም ቤተሰብ ማለት እህቴም ዘመድም ነበሩ። በቃ መሞቱን ነገሩ ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። አላህ ይርሐመው፣ አላህ ይርሐመው፣ አላህ ይዘንለት። ወጥቶ ከመቅረት አላህ ይጠብቃል። እና እዚህ ሮመዳን ውስጥ ሁላችንም አልቅሰን ዱዓ ማድረግ አለብን ወገኖቼ። ሁልጊዜ ዱዓ ያስፈልጋል። ግን ሮመዳን ላይ ደግሞ የጀሀነም በር ይዘጋል፣ የጀነት በር ይከፈታል፣ ሸይጣን ይታሰራል እና ዱዓ ማድረግ አለብን። አላህ ዱዓችንን ይቀበለን። አላህ ጾማችንን